La cirugía de estrabismo, ¿cuál es la anestesia? La cirugía de estrabismo, el estrabismo es cuando no hay una buena convergencia de los dos ojos. Eso está dado porque algún músculo, uno o varios músculos de uno o de los dos ojos no tienen una función adecuada por algún defecto anatómico. El cirujano tiene que eh, manejar los músculos y eso obliga a un perfecto control del paciente y para eso es necesario anestesia general. Hay que dormir al paciente independientemente de la edad que tenga, más aún si el estrabismo, que es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en niños, por consiguiente la técnica que nosotros nos aplicamos aquí en el instituto es anestesia general con el paciente dormido.